Я Юсифи. Привет. И сейчас... Тобі таблеточки дати? Я рисую себя. Мне целых семь лет. Яка велика. Ого. Я хожу в первый класс, и мне мама разрешает краситься. Да ладно. А мені можна не спати до одинадцяти. Хох. У меня недавно появився парень. Пристав, він видуманий. Так, у меня есть радужный глазик. Я... А у мене голубий. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Живу в Америке, и я самая красивая девочка в классе. я сочувствую в тебе Ты одна в классе. Сочувствую. Самая красивая девочка в классе. А, стеснительная оттенка. А я нет. Пока. Всем пока.